Chorei por ela e eu. Música de Horácio Moura. Já caiu a ficha, agora tenho que partir já tentei de tudo, não vou conseguir Ser o dono da sua paixão Sei que ela não tem culpa por não me amar Ela foi honesta em me confessar Que mora outro em seu coração Me perdoe e começou a chorar. Quem ela ama não pode lhe amar, ela vive triste numa solidão. Chorei, chorei por ela e eu, o amor que se perdeu. adiantou é o fim do amor. Já caiu a ficha agora tem culpa por não me amar. Ela foi honesta em me confessar que mora outro em seu coração. Me pediu desculpas e começou a chorar. Quem ela ama não pode me amar. Ela vive triste numa solidão. Esse perdeu.